Kentucky. Buat makan keluarga juga bisa buat jualan. Mari kita mulai. Ayam negeri bisa dipotong 8 atau 10. Yang pertama, bumbu untuk marinasi ayam atau melumuri ayam. Kunyit bubuk, kaldu ayam, cabai bubuk, lada putih, lada hitam, bawang putih bubuk, micin, dan garam. Semua bumbu dimasukkan menjadi satu. Lalu diaduk dan diremas-remas. Kalau mau lebih meresap, pakai garpu tusuk-tusuk ke ayam. Diamkan selama minimal 1 jam, simpan di dalam kulkas. Ya, bagian kedua kita akan membuat air rendaman. 1 liter air dengan 2 sendok makan susu bubuk. Campur dan aduk sampai susunya larut. Bagian ketiga, bumbu tepung untuk kulit ayam crispy. 1 kilo tepung terigu, kaldu ayam, lada putih, lada hitam, daun oregano, daun basil atau kemangi, soda kue, cabai bubuk, garam, bawang putih bubuk, micin. Bumbu ini tidak habis semuanya, bisa dipakai untuk berikutnya. Semua bumbu dimasukkan ke dalam tepung dan aduk sampai merata. Kita panaskan minyak sebanyak 2 liter. Gunakan wajan yang dalam supaya ayamnya kerendam semua. Ini adalah tiga bagian ayam yang sudah dibumbui, air susu rendaman, dan tepung ayam crispy. Sekarang masukkan ayam ke dalam tepung aduk-aduk celupkan sebentar ke air rendaman lalu diaduk lagi Jika ingin kulitnya lebih tebal, taburin tepung sebanyak tiga kali dan dan celupkan ke air rendaman sebanyak dua kali. masukkan ke penggorengan. Jangan banyak dibolak-balik, tunggu sampai menguning dan angkat. Kira-kira 10 sampai 12 menit. Jadi deh ayam goreng ala Kentucky. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Resep ini udah diuji coba di dapur Makdul. Cocok disajikan buat makan malam untuk suami dan anak-anak. Bisa buat jualan untuk nambah penghasilan. Hmm, Yamin, mantap!